So, Lena, Glocke klingt. Und den Galopp einfach so mit, wird Volker sagen. Was? Also so hat es noch keiner getroffen heute. Ja, los. der Ecke, aber eigentlich galopp und aus der Ecke nicht. Ja, muss er lernen. Richtig auf dem Hinterbein halten. Und jetzt? Wechsel, vernünftigen Wechsel. Freier Überwindung, Lena, ist der Titel des Mitarbeiters der Woche zum Greifen nah. Ja, Felix, also Lena, wir haben zwar keine Uhr, aber ich hatte das Gefühl, du warst schneller hält Stella auch noch streng? Ja. Ah, nee, einmal habe ich gedacht, dass Felix noch mal Piaffe macht. Oh ja. <laughs> ne? Ich brauche einen guten Trainer dabei, dann geht das nicht. Die Bügel sind kurz, ne? Das ist gar nicht schlimm. Ich komme nur den Bügel so nicht hoch. Nein, er macht nicht. Halten gut fest ne, und sei gut zu ihm. Immer, immer. Das geht lang, oder nicht? Und die Hände müssen runter. Nochmal. Komm nochmal hier zurück, die Linie. Sie legst Daumen nachförmig. Und nicht den Kopf so wegstrecken, sondern Hände runter und schön ins Pferd reinsitzen. Das hast du ja geübt mit deiner Hand. 胖子。